kahit kailan may di mapapago Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natawag ko nais na mawalay ka Kahit sandali sa aking pilihin Kahit buksan pa